البروتوتايبس راح بكم اعزائي الطلبه وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي اليوم راح نتحدث على موضوع ال prototypes من ماده اللغه فصل ال semantic وايل ذوات كناري هنا بعض الكلمات عندنا نقول هذه الكلمات uh, are equally are equally يعني consider as a birds تعتبر كطيور they are not only considered to be equally good example category birds إذا هي كلها تعتبر مثال أو هي أمثلة تحت بند الطيور زين ولكن وفقا للبحوث وفقا للبحوث وللباحثين كلمة الطائر انطوها روبن كلمة روبن هذه كلمة روبن هي شبيه أو مثال آخر على الطيور يعني هو مثال يعرف من خلاله من خلاله جميع الحيوانات الأخرى يعرف من خلاله جميع الحيوانات الأخرى The idea of characteristics, characteristics the idea, the concept هذا التعريف ال prototypes هو ال prototypes شنو معناه؟ معناه انه انا عندي فد حيوان او فد شيء على سبيل المثال طائر هذا الروبن احنا نمثله لكل لكل شعبة او لكل مجموعة الحيوانات التي تن... تحت تنضم تحت بند الطيور ومثال اخر موجود بالحياة اليومية هسه احنا مثلا عندنا الثعلب وعندنا الذيب وعندنا بعض الحيوانات الاخرى هذه كليتها كليتها تنضم تحت بند الدوغ كلمة الدوغ الكلب يعني هي يعني ليش؟ لانها كلها كائنات متشابهه كلها حيوانات متشابهه كليتها نفس الشكل فناح هذا اسم الروبن هي نفسها طائر يعني من نقول روبن معناها طائر زين شنو اللي يميز الطائر؟ انه عنده اجنحه هاي خلاص انه عنده اجنحه طالما عنده اجنحه خلاص هذا هو المقصود به روبن او باد زين يعني فهذا تعريف جدا مهم وهاي الملاحظات اللي والنقاط اللي اشرتها لحضراتكم مهمه. هنا عندنا مثال اخر. لو جئنا الى موضوع الاثاث. احنا من نريد ناخذ الملابس اول ما راح نروح على من؟ على من؟ نروح على الكرسي تشير. بالرغم من انه احتمال احنا عندنا يعني احتمال عندنا مقاعد اخرى او احتمال عندنا تيبل احتمال عندنا اشياء اخرى بس احنا قبل راح نروح على الكرسي ليش سبب لان الكرسي من المفردات او من الانواع المعروفه يعني احنا من نقول كرسي كل الاشياء اللي بقيه تحت بنده زين عيني مثلا منضده ميز اي شيء يعني الكرسي يعبر عن الكل مثل ما الروبن تعبر على كل الطيور الكرسي يعبر عن الكل فهاي الفكره كليتها زين فاي مفرده اكو بكل يعني بكل آه، نوع من الاشياء او من المفردات لكل نوع يوجد هنالك اسم معروف جدا وهذا الاسم يعبر بالنيابه عن الكل هو هذا موضوع اللي احنا نسميه اللي نسميه احنا prototypes تعريف مهم والامثله نحاول نقراهن ونركز عليهن لانه هواي هواي تجي اشياء هيجي فراغات صح وخطا اختيارات وهنا طلابنا الاعزاء اريد انوه على شغله مهمه وهي يا طلاب حاول ايش قد ما تقدر ايش قد ما تقدر تركز على موضوع الاسئله للسنين السابقه او الاسئله الشهريه للسنه السابقه لنفس الاستاذ او لنفس الجامعه هذا الموضوع جدا مهم انت ما راح تقدر تفهم الماده بدون ما تحصل على اسئله وتحلها ما تقدر تتعرف على طريقة الامتحان وطريقة استخراج الأشياء المهمة إلا بعد رؤيتك للأسئلة فضروري جدا تركز على جانب الأسئلة دائما أقول لكم وأرجع أنبهكم مرة أخرى الأسئلة مهمة جدا حاول تجيب لك أسئلة وتحلها أو أنت وزميلك لهنا ينتهي هذا الفيديو أتمنى تشاركون هذا الفيديوهات وتشتركون بالقناة وارحب بكم اعزائنا الطلبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته